اخترعوا السبايك <laughs> من أنتم بالضبط؟ فريق التنظيم؟ أجل أجل Atlas باي لا تنهض أوه. ذلك مهم يبعث هذا على شعور جيد صحيح والآن لنقاتل من جديد Λούνα. Επτά, تبقى عدو واحد عليكم الهرب رصد عدو في تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق زرعت سبايك حجب الرؤية القدرة الخطر لا تهينوني توقعتم حقا أن ينجح ذلك؟ آخر جولة في الشوط أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب فلنحلق آه. انتهى المزاح سأقضي عليك تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثواني آه، عليكم الهرب تبديل جبهات الفوز ذاهب إلى به لا خذوا كل شيء ظلال متحركة أعيد التلقيم ظلال متحركة أعيد التلقيم أعيد التلقيم أسجد البصر أقمت وعيد عدد من الأعداء أعيد أعيد آخر لاعب باق تم نشر الساتر جار حجب الرؤية انفجر تم نشر الساتر جار حجب الرؤية كان قتالا جيدا أعيد التلطيم رسل عدو في إيه القدرة الخارقة تبقى عدو واحد سبايك القدرة الخارقة جاهزة عدو في خرج الروبوت المتفجر فاز المهاجمون لنعالج الآن من